Ja, wow, Alter, der Beda hat einfach nur Glück. Da ist einer, Hilfe! Pumpe! Kämpfe, Pizza! Pizza! in der Halle! In der Halle! Ja! Ich wusste, dass da einer ist! Mann! <laughs> Kevin, da ist einer mit dem Kreis, das Kreis! Vorsicht! hol mich, hol mich, hol mich! Push ihn! Push ihn, er ist so schlecht! Hol mich schnell! Bist du behindert? Du kannst ihn nicht